دوستان چطوری عاشق باشقتون خوش اومده ترسیدم دوستان چطوری دوستان چطوری عاشق باشقتون خوش اومده یه بار ترسیدم رایان رایان این هم تو بذار الان میگم باحال بشه بذاره من یعنی ما ویدیو سم باحال چالش با یاد نیکزاد خفن الان چالش مثلا چیه بابا نماد بخندی یه challenge خیلی بال داریم ما برای که نخندیم بعد از هر خنده مجازات داریم یه مجازات نهایی داریم و channel هم پای میذارم حتما channel subscribe like share comment با یادتون نره بریم بیایم <laughs> بله قبل از اینکه ویدیو رو play کنم دوباره چنل رو سابسکرایب لایک شیر کامنت با انگلیسی یاد نره خوش اومدید به channel رایان دوباره بریم حالا <laughs> بله. آقا ویدیو رو play کنیم و ببینیم چه وضعیت داره خیلی سمه من خندیدم ولی میتونم ازت آره <laughs> آخه با خنده داشتم اصلا نگاه آره پیام من میگم شما با زوق داشتم ویدیو رو نگاه خب، این دنیای بیهای و هوی را کلاخا زباورند زولا پرند پرند پرند من چه تو اولش یکم شل بگیرم شل میدونی ما مجازات رو هماهنگ نکردیم گفتیم هر چی به ذهن اومد بزنیم اینجوری بالتره جذابتره خب الان موهات مفندک بسوزونه چند ماه قبل <laughs> شما در مقابل دوربین مخفی ایندیا هستی ایندیا دوربین مخفی کار نکن کل این قرصا رو یهو بخوری بمیرم با اون دام رو بیارم دنپایی چیه؟ چطور اینو میذاری توی یقت نات بری اینو میذاری توی این سه دو تا ویدیو اینجور تا موقعی که من بخندم باش من یک کار میکنم همچین بخریم ببینیم باش باش برای درمان گردن هست آره میدونم چه صدایی بود خندم گرفت بابا خنده خدایی دیگه چی میخوای یه بزنم روش نه نه بند اومگا هی بخند شما عروسی میشه بله. اگه خندیدم میتونی کامل اینا رو ورداری منو مجازات کنی بریم بریم دوستان دقت کنید عکس پروفایل سر قرار A few moments later Hello, how are you? teacher English سه تا بگیر همشو با هم بخور همین <laughs> میدونم خیلی هم مونده من نانایی داره کل صورت هم میدونم حالا جای دیگر برسه تا باشه تو زدی خندم بیا خب نه اون باش این اینو من قبول میکنم ازت نه نه نه خب، باش خب. نه بذار باشه کار دارم کار دارم رضا جان اینجوری این مجازات فعلا باش همینجوری چند تا ویدیو یکی یه دونه ویدیو دیگه باشه خب خب قضا اومد ببین جان من رفت من اگه یکی زندانی کنه نمیتونم فرار کنم که انگوشم ها بابا نمیشه Six and a half hours later. شب شد نیومن کی بودی؟ ملاقات همه رو میشناسه عینک ریبن است عمر مرچه دارم مال تو نفسم توی تو دختر همه تردات مال ما میخرم سال دیگه واسه ننت واسه ننت واسه کوکات اره؟ نه میخرم سال دیگه برات الانگوی تلان تموم شد میدونی به کسی که جنوب چین زندگی میکنه چی میگن؟ جنوب چین زندگی میکنه تحچین تاچین خودم رو من گذاشتم خودم نباید بخند خب من سس خردل آب داریم تقدیم با عشق نوشابه گذاشتم واسه نه همه شو هر چقدر دیدیم دو باهه باهه بله. ببین کار دیگه نمیخوام موامو میتونی بسوزونی هیچ مشکلی من نه بزنی موامو خیلی سن اینو بگی آره، این چنده خیلی اینه کلاس خدا از جوانی کمه خیلی عید داشت باز اینو مثلا بیشتر میشه کنم خیلی هم خوشمزه است دیگه من این باقیه رو دارم میخوام که اتفاق دیگه واسه رقم بزنم کارت دارم من دارم خود بخندی اون که احساس خوب اون خیلی سم اونو میخوردم میمردم اینو میخورد تو بیه کنم ببین چقدر سبا مجازات شدی وای وای خیلی بد بود خدا رو شد خیلی خودشون به بعد تو دیدین زاویت هم خیلی بد بود اللهم صل علی محمد محمد باشه همجه زاویه به نجوم نمانم شبیش بود خیلی شبیش بود نگاه استیل گنگو صدای یارو با سیمیلش میزد بلازم اجازه این آب اینو بخور من خوردم اینو گفت من انجام میدم خب این دلم میخواد یه کار دیگه من میفهم کنم بچه دارم میخواد خیلی وای وای pariu. Imagina. Düşmanı داری با من یه جا بله کوکا کولا Oh, wow, wow, wow. ببین من بعدش یه چیزی لاغر میدم بخوریم نه من به سلاف اگه ماهی به صفر ماهی توهین کنن چی میشه؟ برکت از میره خیلی خوبه میدید لازم بقیه خونه وقتی تنوشن چیکار کنن؟ سرچ میکنن تو گوگل سیم لخت ایرانی اون خب، خوبی این دستگاهی که من اختراع کردم اینه که حالت قبلی که باش انجام دادین رو سیو میکنم تو حافظش مثلا معلوم میزنم خب. خب. قبلش چرا اونو زد؟ گناه داری اینو بخور قورت قورت نده باز باشه خوانم بد باشه نه بخواه نیش کن باشه تا صبح شلواره لا وزن اوزم دیگه ایمان فرنگوی زدین واقعا چاوشیه چاوشی واقعی بود؟ بله صدا گذاری نه Is that drums or any day? Mm-hmm. What? So then she's in it. No, I'll try, I'll try, Shut up! Shut up! داره دیوونه میشه خیلی بد خیلی بد دردم میره What I had to say, I was always wrong. Every question turned into never long lecture. I don't want to say, want to دماغو دیدی؟ دیدی؟ جمع شده بود تو Kada altar karbar, altar kada markar karbar. Al ümit tübüttü tüttü tübüttü tütüp bitti. Kusi kusiga kusi көрсетті, kusi kusiga неше kusi көрсетті, kusini көз тез көз күш тез күш кіріктер көр күлтел көл кілең қысқа сөз кім оқиды тез арқада алты арқар бар қырқада қырық арқар бар من نباید به این میخندیدم من واقعا به این نباید میخندیدم میخوای ببرم پایین راحت کنی کتو نه نه نه بسوزونی میسوزی و میسازی اه ببین تار بدم نه ببین پود بدم نه یه رد میکنم ببین <laughs> نه نشد ببین ببین نه نه نه نه <laughs> اوف <laughs> وای خالی شدی <laughs> بدبختی چیه این فیلمم تموم شد دیگه نمیتونی مجازات هم بهم بدی تموم <laughs> شد تموم شد تموم شد تو آخری هم نیست نه یه مجازات نه یه مجازات رو داشتی باختم من آره بازه مجازات آخره مونده خب. مجازات آخر چیکار بکنم صورتتو نگه دار فقط خریب بود ببین مادم بزنم ولی خدا خب خب ویدیو ما تموم شد این خیلی مجازات خوبی بود اون میگم ها دارم میخوانم به مجازات شدم خوشت اومده نه برچی جیگره ای عاشقتم ویدیو ما تموم شد امیدوارم از این ویدیو راضی بوده باشید دوستتون دارم اگر ویدیو راضی بودین کانال رو سابسکرایب لایک شیر کامنت با حروف انگلیسی یادتون نره با کانال امین دارم پایین میذارم و زیر پستم میذارم کانال رو حتما subscribe. یادتون نره دوستتون داریم پولدار باشین سلامت باشین خوش پول باشین خوش باشین پولدار باشین انشالله که همیشه به پول برسین همیشه زندگیتون پر از پول باشه همیشه پول باشه همیشه آره تا درودی دیگه <laughs> بدرود دیر نه بله. تا درودی دیگر بدرود آپا چه من <laughs> دوستتون داریم تا درودی دیگر بدرود